ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಏರ್ ಇತ್ತ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ನು ತೂ ತೂವೊಂದುಲಾರ ಮೂಲಕ ಕೆನಡೋಡು ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋದನ ಕೆನ ಕೆನಡೋಡ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಸೋಲು ಮೇಲೆ ತುಳು ಮಾತ ಬಾಂಧವ್ಯರಿಗೆ ತುಳು ಪಾತ್ರನಗಳಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥಪನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೀ ಕೆನಡ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ದಯಪಣ್ಣಗ ತುಳು ಮೂವಿ ಆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಂಚ ಊರುಡ್ದು ಊರು ಊರುಡ್ದು ಊರು ಬೋದು ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾನು ಪಂದಿತ್ತೇನಲ್ಲ ಒಂದಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇಡು ಅವು ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮೂಲು ಟೊರಾಂಡೋಡು ಇನಿ ಕೆನಡೋಡು ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೃಷ್ಣ ದಕ್ಕಲು ಬೈದರು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೌಡ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಜೋಗುಲು ಬೈದರು ತುವಾರ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಕಲ ಇಷ್ಟ ಅಕಲೆ ಗೊತ್ತೇಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಜಿನ ಕೆನಡೋಡು ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತದೆ ಅಕಲೆನ್ ಪತಮ ಇದ್ದೀರಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡದ ವಿಷಯ ಬಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ಪಿದರ್ ಸೂಪರ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಉಂಡು ತುಳುಗೂಟದ Tulukoota as well as the Mysuru sounds ಅಕಲ್ನಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ನೀವು ಇಂಚ್ ಸೈಡ್ ತೂಲೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ಲ ತೋಂದುಲ್ಲಾರು ಎಂಕಲೆ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮೂವಿ ತೂವಾರೆ ಅಂಚ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ತೋಡು ಎಂಕಲ ಕಾಮಿಡಿ ಒಡೆಮಿಟ ಪೋತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂತೀರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಬೋಳಾರ್ ಸರ್ ನವೀನ್ ನವೀನ್ ಸರ್ ಬಕ್ಕ ಬೋಳಾರ್ ಸರ್ ಬಕ್ಕ ಭೋಜರಾಜ್ ಸರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ತೂವಾರೆ ಫುಲಾಯ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಜನಪುರ ಲೈನ್ ಡುಲ್ಲೇರು ಯಾನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಕಿ ಅಂಚ ಯಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ನಿಗಳ ಪನ್ಕ ಕ್ಯಾನಡಾ ರೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ದನು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂಚ ಆ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ವಿಷಯ ಆಪುನು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂವಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೇನ್ಗ ಅಕಲ್ದ ಕೇನ್ಗ ಜನಕುಲ್ಡ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಕೇನ್ಗ ಅಕಲ್ದ ಬತ್ತಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೇನ್ಗ ಎಂಚ ಮೂವಿ ಅಕಲ್ ಎಂಚ ಲೈಕ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಶೋ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಶೋ ಮಲ್ಪ ಓಡಾಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಶೋ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ so all the best Raj sounds and lights entire ಟೀಮ್ಗೆ ಹೀರೋ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವಡಾಗಲಿ ಪೂರ ಇಂಗೆಲ್ಲ ಸಲಾಮು ಅಂಚನೆ let's go watch Raj sounds and lights keep up cheers good work bye